сюда! Так, слушай меня, и тогда никто не пострадает. Открывай дверь, быстрее! Эй, эй, эй, эй! Что ж, мы начинаем играть GTA 5. Заткнись! Направляйтесь к охраннику. Руки за спину. Ну, старому еще и прилетело. Давай, давай, давай, давай, быстрее! Sit tight. I'll handle Погоди, the я займусь взрывчаткой. Don't blow yourself up. Pay attention. А. Hurry. In the back. Come on. Куда ты встал? Get these assholes in the closet. Hey, prick. Behave yourself. Заложник погиб. Конечно, погиб. А, вот так сразу, да, провалили? Давай переиграем. раз вы так просите, давайте переиграем. Да. На радаре показано, ага. Так, у вас должны были быть пули непробиваемые. Ah, ah. Ну что ж. Sit tight! I'll handle the plastic! Don't blow yourself up! Listen up! Hurry! What's he doing? M, get these Давай, assholes in давай. the closet! Leave us alone! We didn't do You. shit to you! Давай, все, In the back! все туда. Come on! Я как понял, по вам не надо стрелять. Вот так. All set! Phone it in! I'm making the call. Так. Бунг. Я еще и в бомбах разбираюсь. Ладно. Поехали. Куда, куда нам? Давай, давай, давай, давай. Куча денег, куча денег. That's the score. Берем. Точно хватит на всех. Конечно, хватит на всех. Ни хрена. Целая сумка денег жизнь. Даже если по доллару взять, это все равно будет дохренище. Ой, старый, зря ты это. You forget a thousand things every day. How about you make sure this Ух. is one of them? Ну, I've seen his eyes. He's crazy. No one's так. crazy. I think. Be cool. Так, Аль, потом... На! She didn't have to do that. Let's get going. There'll be time for grieving later. Yeah, you got that right. Come on. Проблематично. Так. Ага, надо жать. Ладно, будем жать. Я не понял, а что ты? What are you doing? Find some cover. Быстро в укрытие. А как укрыть это? I'm ready to do this. Now get in cover. Quit fucking around and get down. Ничего. Только давайте-ка посмотрим, где у нас настройки-то. Так, назначение клавиш. Так, назначение клавиш. Так. Прыжок, ускорение, сесть, режим скрытности. Ага, режим скрытности, ну. Да давай уже. Till T's in cover, then set the charge. Get your fucking head down. The doors are about to blow. Двигайся, сейчас двери вылетят. Не понимаю, что тебе от меня надо? Get in cover, T. А, во, все. Господи. Вот так вот. Fuck, you hear that? Sirens! Fuck the cops! T, hit Ну давай. Менты приехали, сейчас будем небольшой расстрел ментов. Don't be as dumb as you look. him down for them. нам-то все равно бежать надо. Иначе Что у нас тут настройки так? По графике надо. Так, сглаживание. Да хрен с ним сглаживание. Выключим сглаживание, нахрен это все. Вертикальная синхронизация. Так, это у нас все нормально. Это у нас все очень хорошо. Тени мягче. Просто мягко. Резко. Максимально мягко. Тени. Нет, просто мягко. Где у нас? Качество травы стандарт. А вот степень размытия в движении. Так, ну вроде бы все. Так, применить изменения. Так, для того, чтобы... Так. Так. Потом... Да, давай. Где машина-то? Машина. А вот она машина. Опа. Давай, садимся. Садимся. Чего так долго? Записи, веди машину. Э, я приезжал и был. Ты видел это? Конечно. Ты настоящий мачо. Сейчас будем бортовать, давай. Вот этот, наверное, сказывается. Вот оно, наверное, и сказалось так где-то. Да нет. Вот это, наверное. Не, оно... Ну да, водила еще плохо. chopper. Так. Ладно. We move quick, we can beat the train. Слушаться, по крайней We're мере, getting there. машинам. Cops! Coming our way! Be cool. They ain't made this car yet. Давай, давай, давай. Man, I'll believe in this bird when I get eyes on it. Shit, shit, shit! Roadblock! Go right. Beat the train, man. Все, пеший ход. Right? Вы ну, в порядке, конечно, в порядке. Что с вами будет? Сваливаем. Так, чего? Да? Разбегаемся, да? Господи, вся морда поцарапана. Где-то сраный вертолет. Наш предал. Нам пора сваливать, к чертовой матери. Key, you gotta get out of here. I'm gonna leave you, Mikey. Go. God, I'm not gonna be fucking gonna bleed out. Go. Uh, no. Come on. Come on. Кто остался? Ну ты вообще дебил. Да. Отвяжись, худая жизнь. бабка там нахрен. Один шаг и конец. Так, минус одного мента мы ликвидировали этой бабкой. Что, типа все что ли? А, нет, вот, смотрите-ка. Идем на похороны, всегда был порядочным гражданином. Да, конечно. Он умер не героем, но человеком. Конечно, человеком. We are born of sin and we die in Таким же любил нас. Пути твои неисповедимы. Что будем милосерден к нашему другу. Начинается. Гранд Theft Auto. Ну давай, где-то начало. Your son, James. Ваш сын Джеймс. He's a good kid. Он хороший мальчик. Это был вопрос. Он хороший мальчик. A good kid. Хороший мальчик. Ну, наверное. Why? Почему? Is he help the fucking poor? Он что, Бедный какой-то. Нет. Он целый день сидит на жопе. Курит дурь и играет в эту тупую игру. Если у нас теперь такие люди, неудивительно, что эта страна вниз катится. А вы? А что я? Эй. У меня не было такой роскошной жизни, как у него, в его возрасте. Я уже два раза отсидел. Я грабил банки, был сутенером, возил дурь. И вы считаете его... Это свои достижения, по крайней мере. Я своих возможностей. и куда они привели вас, Майкл? Они привели меня прямо сюда. В хреново болото. У меня большой дом и сын бездельник. я вынужден разговаривать с вами. Да уж, была мечта. Я обернулась полным говном. Ну, давайте, вы говоритесь. В общем-то, уже все. <laughs> Ну, похоже, наше время закончилось. На следующей неделе в это же время. Ну... Даже не знаю, что тебе сказать. Честно сказать, я не уверен, что эта хрень мне поможет. Mm. Чувство покорения всепоглощающей беспомощности – важная часть процесса. Смиритесь с этим. Как скажете, док. Вообще не понимаю, зачем ходить бессмысленно этим психиатром. Итак, вот у нас город. все тут разнообразно. Я понимаю, каково тебе. С чего? Эта хрень должна быть где-то здесь. Ты закладку, что ли, ищет? Пошел ты. Ну, нет, я даже не могу прочитать, что ему надо там. Actually, yeah. бюджеты. Это дом house right there, with the yellow stairs. <laughs> Yeah, Good looking out, homie. Appreciate it. <laughs> Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting over here. There's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we're on boosters. This shit legit business. Это законный бизнес. Oh, законный? Да ну, я oh, забыл, пенсионные отчисления налогов и так далее. Точно. Вообще-то это тебя приперло на районе. Я нормальный пацан. Все круто? Торговать дури тусоваться с гангстерами? Это не круто. Поехали, кореш. Кореш. Да, приятель, вот это место. Зачем не врал? Давай, заходи. Все, заходи, с другой стороны вообще калитки нету. This nigga must got the baby dead. yeah, and all this shit paid for with bad credit. Come on, daddy. Which one you want, nigga? Like that? Bobby big dick on a nigga, huh? Shit, for real, Я одну точку, я другую. И поехали. This motherfucker got robo roof and everything, nigga. He should have paid the Nizzo. Man, you gotta grind to keep that shit. Now it's back on us. Кабриолет, когда машина стоит. Yeah, I wanna see а, what it do. Hey, hit me on the speakerphone, Law. Oh, it's like that? For sure, homie. Так, по гонкам-то да, я ни хрена не спец. nice and slow for your bitch ass. Okay. Тихо, тихо. Сколько стоит? Какая способность? здесь не успеваем. А, прогрузка. Ну как на тех блоках вообще? -то? Нет, так не пойдет. Так, не туда, не туда, не туда. Ай-яй-яй-яй. Что-то я не понял. На. Oh, Вы тут фильм снимаете. Господи съемки нашли где проводить. Включить ручной тормоз. Зачем он мне тормоз? Это вообще не моя. Да, блин. Ой, замахиваем с этой прогрузкой. Я куда еду еду? Чтобы управлять транспортом в воздухе, зачем мне транспортом в воздухе управлять? Таких это... Whatever you say. Сменить камеру вождения. Не надо мне сменять камеру вождения. Nigga into some time over nickels and dimes? I stick to repos, dog. Get off the road! Так, а вот потом, может, как сохранить, поменять все. Опять далеко не уеду. Не успевает прогружаться в город. Постройки. Настройки надо сбавить. Едем, едем, едем. Yeah, whatever you say. I'm schooling your ass, boy. If you want to chunk them things. To the left, to the left. What? I hear you. But You want to get whipped like this, you gotta stay on your grid Nigga into some time over nickels and dimes? Я I stick машина to маневреннее, repos, да, чем у dog. меня? Или нифига? Hey, watch out! Чуть не влетел. We going right. Uh-huh. We going left into this parking lot. Shit, cool, homie. Keep busting, low. Стоянка. Hey, screw you too, homie. царапаете. О, до, доехали же до куда-то. What you going slow up the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Случайно обочину пропусти людей. Сейчас я э, пропущу кое-что прямо через твою черную жопу. Ну давай. А вот oh, и менты. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever you explain Мне that пофиг, shit. объясняй будешь ты. <laughs> Explain that shit my ass сваливаем. Bitch ass bullshit. Так. А этот-то куда срулил? Еще вот так быстро. ёж твою мать, я на карту больше смотрю, чем... Так, все понятно. Теперь надо только не попасться, да, ментам? Так, по развязке я уж лучше поеду по GPS. Вот так. А то на этой развязке свернул не туда и все. День потерян. Ох, я бы тебя сейчас велосипедист бортанул бы, но мне сейчас не до тебя. Попрыгали сяду. Кабриолет. Господи, это вообще не мое гоночки. А придется, придется в них участвовать. заехать. Это салон Симпсона. Здесь Франклин может получать задание. Хорошо. Премиум Делюкс. Ты расист. Поэтому я не продам тебе эту тачку. Нет. This racist insulted me. Hey, what's Этот up, расист fool? меня Who you оскорбил. calling a Тот nigga? называешь No, no, нигером. I'm not calling nobody a nigga. Я Wait, никого what не the называю fuck? нигером. I, I Что mean, за херня? N-word. I, I, that, that's not cool, man. I don't say Это that. не круто. Fucking right, and you better keep Зашибись. it В right. общем, 'cause лучше this man тебе right не here, распускать he's an язык, потому international что... businessman, a multiculturalist. That I could Читать, not have короче, said надо better быстро. myself. Ah, Я бы but сам лучше не seriously, сказал. maybe he's not a racist. But I don't think that he is Побейте его man морду, enough ребята. for a car like this. Wait, wait a second. <laughs> this guy right here, him, get him a hybrid. That's a real man's car. <laughs> Так, эта тачка настоящего I мужчины, think you are еврей. right, Так, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? парень, Money короче, isn't an issue. лоху. This is Свинь. the best part. Watch this when he reel him in. He gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. <laughs> hey, Simeon, Мне пора. I'm out. I holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy, are you sure you are man enough? Take the wheel and show me. How about we fall Опа. to him? У каждого игрового персонажа есть свой уникальный транспорт. Дома Франко. Да без проблем. This Так, chump э, change. How I'm gonna knock a bad, grown and sexy bitch if I ain't got a fat peas socket? Who you trying to impress? <laughs> Your auntie Denise. Модифицировать With транспорт. all that ass, nigga, she got ass. she Нет, grown. крутые Yeah. штуки мне She не grown into a нужны. fucking idiot. Nah, No she's machine. sexy. Sexy. She more like Yeah. obsessed with sex, nigga. Oh, mad for the penis. That's exactly how I like my women. Давай, давай, давай, давай. Поднялся наверх. Вон он, мой домик. Первый дом, родной мой дом. Такой знакомый и родной. В нем живет мое детство. Man, shit, it's good to be home. What's up? Can the law come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Берлогу зайду. Нет, нельзя. Maybe you got rid of хрен себе домой не звал. You get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha call your dog. That's Да, хорошо, что я не читаю. Ребенок. Такое надо самим читать. Nigga. <laughs> What? Ладно. Oh, motherfucker. Нам доступны парикмахерские. Зачем они мне там нужны? Чем ему там стричь? Oh, he here. We living on top of each other, and it ain't right. Shoo! Shoo! Get on out of here! Okay, Мультики baby. смотрит. I'll see you at the thing. You hear? I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. Так, чтобы восстановить здоровье Франклина, подбирать аптечки или купить что-нибудь съездное в торговых автоматах или магазинах. Так, если вы решите поспать на кровати, игра будет сохранена. Чтобы сохранить игру в любое время, если вы не на задании, нажмите кнопку быстрого сохранения на телефоне. Чтобы переодеться, подойдите к гардеробу. Это меня вообще не интересует. Ну, потом, может быть... Да. Сохранить. Выполнено. После прохождения задания вы получите определенное число очков. Их количество зависит от проведенных испытаний. Вы можете улучшать результат, проведя задание заново, но в таком... Ну, все понятно. Ну, игра в меню паузы, прийти заново хоть не влияет. давайте посмотрим. Ага, вот так вот. Так, список смс, почта, сохранение. Да, все. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.